nya tu banang denai memandang badia sambi denai rasukan de ulang adia tiba main cinto taguriah padi luko di hati

siapa dia Luka di hati